lugar esquecido com o tempo. A tranquilidade reina absoluta. Mas toda essa calmaria pode subitamente desaparecer. Por causa de uma criatura astuta, sorrateira e dissimulada. Crime da Cabra. Em breve, nos melhores cinemas.